Yo también pienso que puedo convidarte libros, sobre todo porque vos sos como yo, me dijiste, vos los cuidás, no los doblás. Si supieras que lo subrayo con mi nombre. Y no solo eso, sino que tu libro lo subrayé, lo anoté en los márgenes, lo reescribí y te devolví uno que no era tuyo. Uno que compré convencido de que ibas a darte cuenta. you.